السحر قال موسى ما جئت بالسحر ما جئت بالسحر ما جئت بالسحر ما جئت بالسحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر السحر السحر السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيغفره إن الله سيغفره إن الله سيغفره إن الله سيغفره إن الله سيغفره إن الله سيغفره إن الله سيغفره السحر إن الله سيغفره السحر السحر السحر السحر إن إن إن إن الله الله الله الله گئی السحر إن الله اسے السحر إن الله سیم السحر إن الله اس السحر إن الله اس السحر إن الله ہیں السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن هو شفاء ما هو شفاء ما هو شفاء ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق الملك الحق الملك الحق الملك الحق الملك الحق الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون سحروا سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا عين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس استرهبوهم واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر بسحر وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر وجاءوا بالسحر وجاءوا بالسحر وجاءوا بالسحر وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم هذا أو فسحر هذا أو فسحر هذا أو فسحر هذا أو أنتم لا تبصرون أم أنتم لا تبصرون أم أنتم لا تبصرون أم أنتم لا تبصرون أم أنتم لا تبصرون أم أنتم لا تبصرون أم أنتم لا تبصرون أم أنتم لا تبصرون أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون تخرج أم تموت في هذا الجسد تخرج تخرج منه أم تموت ايش كتفضل تخرج ولا تموت ها البارح تعذبتي وصعدتي وظهرتي على حقيقتك ياك مدة طويلة وأنتم متلبس بهذا الفن عن طريق الأصحاب ها صح تعطي العمل اي نعم صح تعطي الحل صح تعطي الصحة ها راح اي تخرج ام تموت ها تخرج ام ارغمك على الخروج ها اي أدعوك إلى أن تسلم لله عز وجل وأدعوك إلى أن تتوب إلى الله عز وجل أدعوك إلى أن تخرج من هذا الجسد وأن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة هيا يلا عجل بالخروج طاعة لله وطاعة لرسوله يلا سلم بالخروج هيا خرج برجله اليسرى في أصبع الكبير هيا هيا هيا وخرج طاعة لله وخرج طاعة لله وخرج طاعة لله وخرج طاعة لله هيا هذه هي. الكاذبة تخرج هيا خرج اخرج اخرج طاعة لله اخرج برجلي اليسرى من أسوأ الكبير إيه؟ هي هي عجل اجل اجل اجل اجل عجل عجل عجل اخرج اخرج اخرج طاعة لله اخرج طاعة لله اخرج طاعة لله اخرج طاعة لله هي قال فاخرج منها فإنك رجيم فإنك رجيم فإنك رجيم قال فاخرج منها قال فاخرج منها فإنك رجيم فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم فإنك رجيم فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فاخرج منها قال فاخرج منها قال فاخرج منها قال فاخرج منها قال فاخرج منها قال فاخرج منها قال فاخرج منها قال فاخرج منها فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج قال فاخرج منها فإنك رجيم فإنك رجيم فإنك رجيم فإنك رجيم فاخرج إني لك من الناصحين واخرج إني لك من الناصحين واخرج إني لك من الناصحين واخرج إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين والذي خبت لا يخرج إلا نكدا والذي خبت لا يخرج إلا نكدا والذي خبت لا يخرج إلا نكدا إلا نكدا والذي خبت لا يخرج إلا نكدا والذي خبت لا يخرج إلا نكدا والذي خبت لا يخرج إلا نكدا بسم الله أخي الله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد أو سحر ساحر الله يشفيك بسم الله الواحد الأحد يخرج كل شيطان وعفريت ومارد من هذا الجسد اخرج هيا هيا اجمع نفسك أنت ومن معك اخرجوا تباعا من هذا الجسد هيا هيا يلا يلا جمعوا النفوس ديالكم وخرجوا الآن اليوم تخرجون إن شاء الله دون عودة هيا هيا اخرجوا اخرجوا من الأيدي ومن الأرجل مما دخلتم تخرجون هيا عجلوا الخروج عجلوا الخروج وإلا قتلتم في هذا الجسد هيا هيا هيا هيا, هيا. سأعد إلى سبعة ولن أجدكم في هذا الجسد سأعد إلى سبعة ويرجع الأخ إلى طبيعته وإلى وعيه دون بأس وتخرجون دون رجعة هيا واحد اثنان أعطيكم مهلة ها فرصة واحد اثنان ثلاث أربعة هيا أجلوا أجلوا خمسة ست سبعة انت فاضة هيا سلة سلة يستعيد الأخوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حرق الشيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل يتلبس ببدني بسم الله يتحرق كل شيطان ويتلبس ببدني بسم الله يحرق كل شيطان نفذ عن طريق الاسحار بسم الله يحرق كل شيطان كل شيطان نفذ عن طريق الاسحار نفذ عن طريق الاسحار بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان يسكن في العورات يسكن في العورات بسم الله يسكن بسم الله يبطل كل سحر بسم الله يبطل كل سحر لتعطيل العمل لتعطيل العمل والصحة والصحة بسم الله يبطل كل سحر في الأرجل بسم الله يبطل كل سحر في الأرجل بسم الله يبطل كل سحر في الأدرع بسم الله يبطل كل سحر في الأدرع بسم الله يبطل كل سحر في الأذهان بسم الله يبطل كل سحر في الأبدان في, في الأذهان في الأذهان بسم الله يبطل كل سحر يجري مجرى الدماء يبطل كل سحر يجري مجرى الدماء بسم الله بسم الله بسم الله قرأ الآية الكرسي إن شاء الله آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له متى الذي يشاء وحده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض والعون محمود وعون عليم عظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض متى لم يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه متى لم يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوت حفظهما وهو العلي العظيم الله يشافيني الله يشافيني الله يشافيني الله يشافيني الله يشافيني الله يشافيني الله يشافيني الله يشافيني الله يشافيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخرج يا عدو الله اخرج يا عدو الله اخرج يا عدو الله